yaktakchi sirasi qayerda sirasi ha qanday san zo'rma abdulla kamror olishdi qarang olishdi olish bo'lyapti ko'ryapsizmi shunday tovob qilishgan дальше дальше qo'lni tort men ham kirib petrovskiy razumovskiy metroga yoshdan yoshdan buatirlardan eng keskisi o'n to'qqiz yoshga kirgan bachchang yosh ikki ming ikkini bachcha endi nisbatan yoshda bor sakson kilo qanday sakson kilo tirnobkadan chiqib ketgan aka bunday aylaning bitta o'ng qo'lini qo'yirma tohir oshib bo'lishlar olishayotgan chiroqchini abdulla degan bola ekan mana yerda kuvvetda o'tiribdi chiroqchidan toshtemir degan bola to'rttasini chiqaribdi to'g'ri endi ha bakovul aylaning Mana uchrashuv Javohir deydi. Qizil belov. Ana shunda, ana shunda ishlar. Uchrashuvni Javohir deydi. Kir, kir. Uchrashuvni bachalar ko'p. Ikkimi damaydan chop chiqib ketdi. Ha, zo'r bo'lyapti. Ha. Aka, bu o'ynatgan. Sumka ham turibdi. Ishga kirgizib qo'yapman. Eh, eh, eh. ort. kiymadi. Fort, انا الزراعه كامله ما قبل بيلو ترى ما قرا جميل حاجه قص قص قص mana o'zimiz ikki yuz ming dollar tovoq qo'yib qo'yib olamiz zot ming bir yarim ming ikki ming yo'q yo'q e toyka a toyka bo'ldi bo'ldi damin Voy, video charchab qo'y. Damla ben koşup koydum buldu. Kurtulmadı. Ortada kalacak, ortada kalacak. Hop hop hop. Olay ne? Olay. mehmon chekka tortish kelganda bu o'rtaga tortish kerakda Oğlum para. Mana o Uyur oliyiz iş mana odamlar sizni sotib olmaydi. Qara qalalar bundan. Besh bachalar. Hayda. Ya, do'lash qiladi hozir. Elan, elan. Duppa. Надо потепярим. Halal, halal, halal. Sun devam et yaptı. Oldu halal he viran. Sun devam et yaptı. Sürküt ya. Akol var. E çiste bol yaptı. Un video arka yeter. Kes Türkçe. qarab tur agar mehnat kuydirmang halol ey tushgandan keyin yiqilyapti anvar anvar bir minut bir minut bir o'tirib olamiz mana o'tirib olamiz anvar nima hay bakol borku o'rtada bakol aka qanday bo'ldi bo'ldi falon halol halol shunday shunday bunaqa u yoqda javob Kesta ha shuning uchun indamadim videoda ham ko'rsam baribir до конца pastechkada ketyapti ha halol